алмақ болды ғой жердің астында жеп үстінде жеп оңқыл құйыршықтарыменен бөліп бөліп қарапайым қазаққа түк те жоқ тентіреп жүр ғой қазақтар үйім жоқ деп жүр ғой күйім жоқ деп жүр ғой қаңғып жүрген қазақтан басқа ұлт көрмейсің тәуке қазақ қаңғып жүрген қыстың күні ыстық тұрмада ыстық тұрманы құшақтап жатыр қалғаны күмбездің ішінде тамы жоқ тамақ ішіп от жағып отыр күмбездің ішінде бұл не деген сұмдық басқа бір ұлтты көрмейміз ғой жылап жүрген қазаққа неге сонша мұның мейірімі қатты бұл қазақ емес па не бұл <coughs> көшенің бәрін назарбай қойды облыстың бәрін отан ойды, нұр аэропорт нұр көші енді енді не қалды енді бір қазақстан бір облысты нұрсұлтан облысы деп атаған жатырмыз дейді нұрсұлтан сонда не жасады бізге жалмауыздықтан басқа түк жоқ нағып аңқиып отырсыңдар кейінгі ұрпаққа қалдырмайтын болды ғой жармақан тұяқбай айтқан ең алғашқы бірінші кандидатта елшілі назарбай отызыншы жылға дейін тұрса кейінгі ұрпаққа түк қоймайды деген бұл не деген көрікпіл адам соның айтқаны айдай келді бәрін құртты қарапайым қазаққа қазақстанның байлығынан түк жоқ неғып жабысып қалдыңдар қазақтың бәрі тентіреп кетті басы қосылмақ тұрмақ шетелдерге жан бағу үшін кетті осының бәрін көріп біліп отырып мыңқиып отырсыңдар ғой ал ана қайыр бір жерге қырық тоғызыншы жылы ашып оқисыңдар деп приказ қылып кетті оның ішіне не жазды қайдан білесің жерді аударып жіберді ма бұл жақсы адам емес жақсы болса бұл қазақты түзереді. ақшаны жеп жеп алып бөліп жеп алып қашып жатыр кетіп жатыр қалғанды мына төңірегінде құйыршықтар бөліп жеп отыр қарапайым қазаққа мынау да жоқ thank you